ሰላም ጠና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ በፍጥነት በ10 ደቂቃ ውስጥ የሚደርስ ለልጆችም ለአዋቂም የሚሆን በጣም ቆንጆና ተበልቶ የማይጠገብ mini የ donut ብስኩት አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። አሰራሩን ከወደዳችሁት like፣ comment እና share አድርጉት። አመሰግናለሁ። mini donut ብስኩቱን ለመስራት የተጠቀምኩት ሁለት ኩባያ ዱቄት፣ ሶስት አራተኛ ኩባያ ለብ ያለ ውሃ፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ baking powder፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ቫኒላ፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨውና አንድ የሾርባ ማንኪያ ዘይት ናቸው። በማቦካበት እቃ ውስጥ ሁለት ኩባያ ዱቄት ነፍቼ አስገባለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ baking powder አደርጋለሁ። ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ ስኳር አስገባለሁ። ሶስት አራተኛ ኩባያ ለብ ያለውን ውሃ እያደረግኩ መጀመሪያ በሹካ አቀላቅለዋለሁ። እናንተ ከፈለጋችሁ በውሃ ፋንታ ወተትን መጠቀም ትችላላችሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ ቫኒላ አስገባለሁ። በሹካ እያዋሃድኩ ካቀላቀልኩት በኋላ አንድ ሾርባ ማንኪያ ዘይት አደርግና በእጅ አሸት አድርጌ አቦካዋለሁ። ሊጡን አቡክቼ ጨርሻለሁ። baking powder ስለተጠቀምኩ ወዲያው ነው ኩፍ ያለው። ወዲያው መጥበስ እንችላለን። ኩፍ ስኪል መጠበቅ አያስፈልገንም። በድስት ውስጥ ዘይት አድርጌ እሳቱን መካከለኛ ላይ አድርጌ ጠጀዋለሁ። ዘይቱ እስኪሞቅልኝ ሊጡ እንዳምጬ በቅርጽ መስጫ ትንንሽ ቅርጽ ሰጥቼ ቆራርጭ አዘጋጃቸዋለሁ። በአስር ደቂቃ ውስጥ የሚደርስ አሰራር ነው። ብዙም ጊዜ የማይወስድብንም ለቁርስም ለመክሰስም በጣም ቆንጆ ነው። በፍጥነት ለማድረስ እንደዚህ ሰርታችሁ ሞክሩት። በጎድጓዳ ሳህን ውስጥ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ስኳርና ግማሽ የሾርባ ማንኪያ የቀረፋ ዱቄት አደርግና አዋህጅ አዘጋጀዋለሁ። ሚኒ የዶናት ብስኩቱን ከጠበስኩ በኋላ ግማሹን በስኳሩና በቀረፋ ውህድ ሙሉ ለሙሉ ሸፍኝ አዘጋጃቸዋለሁ። ዘይቱ ሞቆልኛል። ወደ መጥበሱ ሄዳለሁ። ቅርጽ ሰጥቼ ያዘጋጀኋቸውን ሊጦች አንድ ባንድ እያስገባው ጠብሳቸዋለሁ። ግማሹን የዶናት ብስኩት የስኳሩና የቀረፋው ውህድ ላይ ያደረኩ ሙሉ ለሙሉ በስኳሩና በቀረፋው ሸፍናቸዋለሁ። የቀረውን ግማሹን እያወጣው paper towel ላይ ያደረኩት የቀረ ዘይት ካለው እንዲወጣ። mini የ donut ብስኩቶቹ ይሄን ይመስላሉ። ሁለቱም አይነት ተዘጋጅተዋል። ቀረፋ ለማይበላ ቀረፋ የሌለውን ይበላል። በዚህ መልኩ አዘጋጃቸዋለሁ። በጣም ቆንጆና ተበልቶ የማይጠገብ የ mini donut ብስኩት አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ለልጆችም ለአዋቂም በሻይና በቡና በወተትም በጣም ቆንጆ ነው። ሞክሩት፣ ልጆቻችሁም ይወዱታል። እናንተም በሻይና በቡና በልታችሁ አትጠግቡትም ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። አሰራሩን ከወደዳችሁት like፣ comment እና share አድርጉት። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።